Hallo, ik ben Hanne Klaar. Salut, c'est Kevin Borlé. C'est Joachim Gérard. En ik ben Jawad Ashab. Wij dagen jouw uit om te bewegen als een kampioen. Voilà de les parking in Antwerpen, Gent, Dans le Hainaut, Luxembourg en Wav. Ga de uitdaging aan. En neem het op tegen de onbekende atleet. Ce sera Jawad. Est-ce que ce serait pas Kevin Nee, gasten, dat is Hanna. Nee, nee, het is eh, Jawad. Ou encore, un tout autre athlète. Hoe dan ook, doe het beter dan de onbekende atleet. In vijf Olympische disciplines. En wie weet... Peut-être que vous een un meet and greet. Met mij. Avec moi. En met mij. Toutes les infos. Sur la page Facebook de Deleuze. Ga je de uitdaging aan? Bonne chance. Bonne chance. Veel succes. Veel succes.